Apakah dia cukai tanah, cukai petak, cukai pintu, cukai taksiran, assessment? Hari ini kita nak tengok. Okey, yang pertama kita cerita pasal cukai tanah. Cukai tanah adalah semua cukai yang dikenakan terhadap geran yang dikeluarkan. Jadi, semua jenis geran sama ada uh, freehold atau leasehold, dia kena bayar cukai tanah. Uh, berapakah nilai cukai tanah yang perlu bayar, kita tengok pada geran juga. Eh? Refer pada geran. Ah, dia akan tengok per kaki persegi ataupun per square meter. Bayaran kepada cukai tanah ini mesti dilakukan untuk mengelakkan daripada didenda ataupun tanah tersebut diambil balik oleh kerajaan. Bagaimana pula dengan cukai petak? Cukai petak ni adalah cukai untuk properti yang uh, berstatus uh, strata. Ini dilakukan di Selangor. Jadi kenapa ada beza antara negeri-negeri lain? Sebab dan macam kita tahu uh, apa tu kuasa untuk menentu ataupun administration tanah ni dibuat di negeri-negeri di bukan persekutuan jadi setiap negeri dia mempunyai sistem dia yang uh, berbeza sedikit tapi mengikut uh, apa yang telah di uh, uh digariskan oleh kanun tanah negara Okey, jadi dekat Selangor dia tak pakai uh, cukai tanah untuk uh, strata strata fight property tapi apa yang dia buat ialah dia dia buat cukai petak jadi cukai petak ni uh, beza ni dengan cukai tanah cukai tanah katakan kalau ada satu uh, master title atau title yang besar ni cukai the whole cukai tak jauh cukai tanah tu dibagi-bagikan antara pemilik uh, parcel kan uh, pemilik parcel ni ialah pemilik uh, hartanah ataupun rumah unit dekat dalam property serata tersebut tapi uh, ah, cukai petak ni tak. Dia setiap unit dekat dalam serata tu dia individu dibayar. Dia bayar sel individu. Jadi kadang-kadang kalau sekiranya uh, you refer pada yang last time, last time dulu memang nampak lagi murah. Cukai petak ni lebih tinggi. Uh, jadi disebab dia uh, setiap uh, cukai apa setiap petak yang dimiliki tu ada cukai instead of uh, dulu JMB ataupun MC yang baru sekarang kita pergi pada cukai taksiran okay. cukai, cukai taksiran, cukai assessment, cukai pintuan ah, tiga benda sama okay. ataupun orang kampung panggil hasil simen eh, hasil simen atau assessment sama okay. cukai pintu ni adalah untuk semua uh, apa itu, kediaman yang dibina dekat, dekat kawasan majlis jadi yang cukai ni di, diperkenalkan untuk majlis mengutip Uh, pendapatan pendapatan daripada uh, pemilik uh, ataupun um, resident dekat kawasan majlis tersebut lah jadi digunakan duit yang diterima daripada kita uh, digunakan untuk contohnya untuk menambah uh, lampu jalan ataupun membetulkan lampu jalan ataupun untuk memotong rumput di tepi jalan ataupun membersihkan taman menyediakan taman permainan dan sebagainya. Jadi uh, kerajaan apa-apa uh, ataupun majlis uh, mengutip cukai pintu ini untuk kemudahan orang yang tinggal dekat situ. Kadar cukai pintu pun bergantung kepada majlis, bergantung kepada negeri. Dan cukai pintu kaedah uh, cukai pintu ini dipanggil, disebut rating. Dari segi undang-undangnya, cukai pintu ini akan berubah setiap 5 tahun. Okey, kaedah apa, uh, macam mana dia come out dengan rating ni ada ada penilaian dia saya ada buat video berkaitan dengan rating and boleh tengok apa yang berlaku kalau you tak bayar semua cukai-cukai ni ialah satu uh, untuk cukai tanah you boleh dikenakan penalti dia kena diberi amaran dikenakan penalti dan sekiranya you masih lagi tidak bertindak rumah you apa tu you punya tanah pun akan diambil balik kerajaan negeri Cukai pintu pula kalau sekiranya you tidak uh, responsif, tidak bayar, rumah you boleh disita.